えて、えーと、121の2拍子のリズムに乗りまして、えーと、阿波踊りは右手と右足左手と左足なんですね歩くのと違ってねこれを足を踏んでけばいいわけですねちょっとやってみましょうねはいせーの1212右左右左右左右これですね で次は男踊りはいじゃ男踊りはやっぱり手を高く上げまして膝をちょっと曲げますね深めに曲げて、えーと、足と足の膝の間にはボールが1個入る分ぐらい開けますそれで同じです右手と右足左手でやってみましょうはいせーの121右左右左右のまま同じですはいじゃあちびっこ はい構えてくださいいいですか板付き、板付き。はい向こう向いて向こう向いてください優んくんはいやっと下がるよはいいですかじゃあ右手とせーの右左右左右左 左ねこのようにこのリズムに乗りましてそれで、えーと、大変な方は手だけ上げていただいても結構ですし足踏みだけされても結構ですしやっとさあやっとやっとの掛け声をかけますので大きな声を出しながらこのリズムに乗ってこことこの周りとこのこでいいか舞台の上そっち行っちゃう行っちゃいますエンドでもね人もいるから。 ここの周りを回ってみましょうかね時計回りの反対ねどんどん参加してくださいじゃあ何者さんお願いいたしますはいおとりこさんお願いします

ございましたいかがでしたかね阿波踊りね少し楽しんでいただけましたでしょうか